Bọn tất cả Use ebenta Tuttiñata Benña ta. cerok nangken beres Gerong buletika pon apolong Bolong oh beres Gerong nangken beres Gerong buletika pon apolong perasaan Upe sotena Tu kita Tu taya siang Beda tampena Segerong sana Detika Oh di etunya Dujen senengan Apa detika Du sampurna Oh, oh, oh, oh, jorong Bule tika pun abolong Oh, oh, beres gerok Makin beres gerok Bule tika pun abolong mata ning pesa Bukti sotena tu cinta Tu tak ya sia Pada tampena Sekerong sara Ketika kerong makin beres kerong bule tika pon apolo oh, oh beres kerong makin beres kerong bule tika pon apolo